なんかこう、たまに思うんだよね。どんどん、こう、薬が増えていって、うんね、このままじゃダメだなと思って、薬を飲むのを、ね、やめてみたら、こう、禁断症状がひどくて、 薬を飲まなくても生きられるようになりたいなって思ったりとかねこう薬をたくさん飲むからさご飯を食べる量が減っちゃうのよねお腹いっぱいになってで薬を飲んでる人と飲んであ飲んでいない薬を飲んでいない人と 薬を飲んでいる自分の体を比べて自分の体は何パーセント薬でできていて何パーセントしか食べ物でできてないんだろうとかね少し前まで普通の人たちと同じように朝起きて電車に乗って 会社に行って「おはようございます」って言って仕事して帰ってきてたんだよ急にそれができなくなっちゃって <laughs> もうなんか自分が生き <laughs> もう生きてていいのか恥ずかしいよ本当に生きてるのが恥ずかしいよ から昔の知り合いとかと連絡も取ってないしどうやって生きていけばいいんだろうって何のために生きてるんだろうって本当に思うようになりました この6ヶ月医者にも相談せず市販の薬を使ってオーバードーズを起こして動けない体を無理やり動くようにしてそうやって動画を作ってきたんじゃないのかコメントでさ入院したりうつとか重い病気を持ってる人がいてさお前の動画を見て 久しぶりに元気が出たって言ってたよね